Αυτό το Σαββατοκύριακο με την εφημερίδα των συντακτών. This is not a coup το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου. Συνεντεύξει με πρώην αρχηγού κρατών και πολιτικού που καθόρισαν τι εξελίξει μπροστά και πίσω από τα φώτα τη δημοσιότητα. Ποιε τράπεζε επέβαλαν τη δημιουργία του ευρώ, ποιο διέταξε την ανατροπή εκλεγμένων πρωθυπουργών και πώ οδηγηθήκαμε στο κλείσιμο των τραπεζών. This is not a coup. Η εφημερίδα των συντακτών. Μοναδικοί εργοδότε, οι αναγνώστε μα.